Pa sam uhvatio ovako. Ovo je partnerov tok. Ovako idu prsti. Ne možete da uradite ovako da ga pogledate. Ne moguće. Zašto? Zato što sečete partnerov tok. Treba da uradite ovaj pokret. Da vidite? I sada je težina dole. Kada je težina dole, kada ovo sve krene dole sa mojim kolenima, pogledajte, njegovo telo krene ka meni. Njegovo telo ne krene ka meni zato što uradim ovo ili ovo ili tako nešto. To je nemoguće. Pogledajte, znači, dole. Ovo treba će znači, raditi dole, pa ćemo vidjeti posle šta. Kako dolazi iz kretanja, treba da uradite ovakav pokret. Da ne, Vidite, 20 партнер. Чекайте, Олафа не може. nadlanica stoji napred, ne stoji ovako šaka, nadlanica stoji napred. Šaka stoji napred kada partner drži sa dve ruke. Znači kada partner uhvati sa dve ruke, zbog ove ruke glas stoji ovako, zbog njegovog toga. Međutim, to znači kada ne bi bilo sa dve ruke, ako se sećate, kada izgleda ovako. E, međutim, sada ruku držite ovako na ovo. Pogledajte. Sad je ovako ruka, ovako je vaša noga. I ovo sve pada na vašu osu, ne na njegovu osu. I on ako podigne ruku ovako, ako krenete na njegovu osu, on će da uradi ovako. On mora da krene na vašu osu, ovako. Gledajte, ovde, na vašu osu. Još jedan, gledajte na vašu. To je da bacite tako što uradite ovako i ovako. Pa neće padne nikad, nešto vi to. U ovoj poziciji, kada noga kreće dole, kad stane noga, ne ide samo ruka tamo, nego morate kolenima da odete niže. Ovo baca partnera, ova vaša težina koja ide ovdje. Znači, gledajte, ako uradite samo ovako, ne desi se Bog zna šta. Gledajte. glavom i onda nastavi da hoda. Morate da spustite dole, gledajte. Onda hoću da uradim ovo. Ej, pogledajte. Ajde, probajte da klepnete na kolano. Klepnite meko. Nemojte da nabadate ovako kolano dole. Pogledajte, kada uradite ovo, klepnite meko. Sva težina neka prođe kroz vaš lakat. Gledajte. Da li vidite kuda pada moja ruka? Moja ruka pada kroz lakat pravo do. Vama ruka, znači, pada ovako napred, tamo. Ne tamo, dole, Ovde, dole. Znači, ovo je deo vežbe udema vaš undo, sećate se vežbe. Pogledajte, sva težina kroz lakan tu dole. Tu. Daj, pogledaj na kraju. Pogledajte šta sam ja uradio. Ja sam zadržao njegovu ruku. I sad, u ovoj poziciji, ako ja uradim ovo, ja malo kontrolišem i nije problem. Ajde, vidite još jedan. Evo tu gdje vidite, znači ja padam samo, postoji tendencija da njegovo telo povučem za mnom. znači jedan. To je, vidite kako je njegovo telo krenulo. Ako odavde da uradim ovo, znači spuštam njegov. Razumete, ali? Zbog toga morate da uradite jedan deo na kraju koji izgleda ovako, znači, kad uradite ovo, ovo, treba da uvedite ovakav Ovakav pokret natera njegovu ruku da klizne sa vaše ruke. Projekt. Pokret je u momentu bacanja ovakav i ovakav. Čak i neću da ga bacam sada, samo pokažem, drži me najčvršće što možeš. Kada uradite ovakav pokret, on pušta. To je cilj, da on ne, da ostane zakačen. Dole i pusti. mu hvat. Znači, ovo nije koreografski pokret, ponavljam. To je pokret on sklizni, probaj da se uhvatiš jače. Vidite kako sklizni. Kada dignete ruku, stoji ovako, ali morate da držite ovo tako da e, partner može to da drži. Jer ako uradite ovo, partner će ovde da ispusti vašu ruku. Cilj vam je da partner drži ruku. Znači morate tako da uhvatite i da ovo uvijete i da držite poziciju šake, da je njemu lako da drži. On ovde veoma čvrsto drži. Ali da ako uradimo ovo, pošto je šaka najslabija između palca i kaži prsta, vaša ruka će da ispadne kroz to mesto. Znači morate da namestite ruku tako da on može to da drži. Probajte. A pokušajte da sada sve ovo uradite kao impuls, kao jedan pokut. Znači, gledajte. manja je verovatnoća da će da pusti, ali e, ako sećate kada sam objašnjavao tehniku, da partner drži sa dve ruke, da ne bi pustio, uhvatite vi njega. Znači, partner krene da uhvati vašu ruku, <laughs> vi uhvatite partnerovu ruku i radite bacanje. A, sada kad hvata jednom rukom, postoji veća verovatnoća da će onda pustiti ovo. Zbog toga ćete probati ovako. U momentu kad partner krene da uhvati vašu ruku, vi ćete da u zadnjem momentu uhvatite partneru ruku. Da vidite kako sam uhvatio. Samo sam sklopio, znači palac mi je ostao s ove strane i samo sam sklopio prste preko njegovog blida i e, prsti. U ovoj poziciji, ako on hoće da izvuče ruku, probaj da cimeš, izvučeš, <laughs> ne može da vidi. I sada kad u ovoj poziciji, kada ovako uhvatim, i kada uvijem na ovaj način, da li vidite kako se njegovo telo kreće, znači da bi moja nadlenica došla u ovu poziciju. Tako da tehnika u stvari izgleda ovako. Gledajte. Pustite mu ruku na vremena. Da li vidite? Probajte. Ako je vaša ruka koja vas je čuvala bila ovde, Znači, zašto bi on i hvatao moju ruku? Ako su moje ruke dole, može me napadne na različite načine e, sa različitim pravima. Međutim, dovoljno je da dignem jednu ruku i da mu ta ruka već smeta i da mu ograničava neki od načina. Tu ruku hvata da bi je sklonio i napao. E sad gledajte, ako je moja ruka bila ovako i on kad krene da uhvati, pogledajte kako njegova šaka stoji otvorena ovako. Vi treba da uradite ovako, da izgledate naopako ovako u šaku, dalje, sad je dlan u dlan. I sad samo zatvorite prste. Još jedan gledajte, odavde, ovo. Gledajte, druga strana. Vidite, ja? Još jednom odavde. Da vidite kako držim. Znači, tako da ovo kad krene da uhvati, ja uhvatim njega. Odavde on, ja ga držim, čak pošto pomažem ovaj tok ovako, ja ga čak teram i ide kolenima dole. Sećate se u tom momentu i moja kolena idu. Taj. Sada vam dlan ostane okrenut, kada uhvatite partnera, dlan okrenut, ostane okrenut napred. A rekao sam da dlan treba bude okrenut ovako. Znači, nadlanica treba bude okrenuta napred, to jest ruka treba bude zatvorena na unutra. Znači, pogledajte, kada ovo uhvatim, ovde, morate da uvijete na gore, da uvijete da bi on na odmenica došao u ovu poziciju. Gledajte, odavde nije ovo, pa vam glava ovako ostane, ovo onda stoji stabilno. Ovde morate da, gledajte, ovde morate da ubijete da bi njegovo telo došlo ovako. Ovaj. Da li vi? Praktično napravite kompenzacijni pokret, glava vam ode napred, ovaj deo vam ode unazad i izgubite svoju energiju koju ste imali u ruci. Znači, posle ovoga, pustite noge nek idu dole, pošto ruka i tako pada u smeru gravitacije. I onda se malo nagnite. Ali nemojte da uradite ovo. Znači, ne ovo, ne. Da to je bez veze, neće mi je pati što je Znači, gledaj, eto, odavde, eto. Težina dole. Ne hvatate partnera, znači, znači znate da možete, ali ne morate. Znači, partner nek drži. Zašto partner nek drži? Zato što ako ja uradim ovo, a on pusti, <laughs> to je opasno za njega. Zato bi on trebao to da drži. Znači, gledajte, odavde.